Saluton, eh, cae bonvenon al nia nova episodu! Civ espere mi volas montri al vi cition temas pri nova proiecto a qui est titolo estas Asclavigita Liberezzo. Ciovi zi volemas? Bone, tenu via non zi volemon, cer mi ancora ne povas diri plu. Sed alvenos io nova por momente resto con ni con medito con ni dankon Saluton, cae bon venon al nienova Zamenhof a medito. Hodio, mi volas legi, cae mediti cun vi, sur el tiro chiu venas el la tria congresso chi ocasis en la iaro 1900 sep en Cambridgeo. Cai pli precise la el tiro venas el pagio tricent sepdec ses. Multa el vi conas la historion de la lasta i de de la esperantismo. Chiam la longe dorminta i semoi comencis doni la unuain trunchetoin. Sed tre malmultai el vi conas la historion de la unuai teciaroi cioi consistis el senfina shaine tute sen successa semado la historio del esperantismo iam racconto salvi priciui ti amai semantoi non nia afero staras fort. Carai ciui, mia commento estos uh, tre man longa hodio. Pripensu la daton, 1907. naucent sep. Multa iel ni plendas pri la malforto de la esperanto movado, la ne accepto de la mondo, cae tiam. Zamenhof cae la pioniroi consideris disflorigiantan movadon iam forta. Do ni cun meditu pri la gravezzo de la perspectivoi cae la conscio pri la historio malanta uni. Dankon provia via attento, gis morgau cae ciel ciam, antauen, sen fine.